Bonjour mes anges, bonjour maudit bonne fête mon Dieu. Voilà. Euh, je sais qu'on est dimanche, mais j'ai tellement de travail, donc je vais essayer aujourd'hui, sans rien promettre bien sûr. S'il vous plaît mes pourriez-vous me donner votre nom Est-ce que je pourrais avoir votre nom, mon dieu

Auriez-vous, s'il vous plaît, un message pour moi, mon guide?